අයිබෝන් සමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත උදැසන පුවත්ව විකාශය සමගින් මම උත්පලා ජයසිංහ ප්‍රථමේ නවධානය පුවත් සිරස් තල වෙත. ලෙහන්න තියෙන මල්ල කලින් ඔබනවාට බය සියඹලා පිටිය. මහබැංකුව කඩල පැන්න අර්ජුන් මහින්ද්‍රන්ව අල්ලගන්න බැරිබුණ උන්දලා එක්ස්ප්‍රස්පර්ල් නැවේ චාමර ගුණසේකරව ඇල්ලුව වගේ කියලා අද ටෙලිවැකියෙන් අහගන්න. ඩොල ශත දහනවේ බෙහෙත ඩොල සත අසූ පහට ගහන්න හදන හොරකම ගැන පුබුදු කියයි. ප්‍රථමේ නවධානය දේශීය පුවත් වෙත. දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාරක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය අලුත් උපහැරණයකින් දෙසිය හැත්තෑවැනි ටෙලිවැකිය ආරම්භ කරන්නට හිතුවේ නේද. මහබැංකුව කඩල පැන්න අර්ජුන් මහින්ද්‍රව අල්ලගන්ට බැරිවුණු උන්දලා චාමර ගුණසේකරව ඇල්ලුව වගේ කියලා. මේ චාමර ගුණසේකර කියන නම හෙළිදරව් කළේ ඇමති විජේදාස රාජපක්ෂ. අර අපේ මේ මුහුදේ ගිලුණ කියලා අපි හිතාන ඉන්න රසායනික නැව නේද හෙමක් ගිල්න කියලා පිහිතාන ඉන්න ඕන නේද. ඔවු ආං ඒකට මේ වන්දිගන්ට ගේමක් ගහලා අර ඇමරිකානු ඩොල මිලියන දෙසිය පණහා කර්මේ එංගලන්තයේ කවුන්ට එහෙකට අරගත්තා කියන කෙන ආංයාගේ නම චාමර ගුණසේකර. එහෙමන නේද එලියටාවේ දැංඉතින් වැඩිමකට සිංගප්පූරු ගිය අර්ජුන් මහින්ද්‍රන්ව අල්ලගන්ට බැරිවුණ උන්දලා මේ චාමර ගුණසේකරෙක්ක කොහෙන් අල්ලගෙන ඒවිද නේද එහෙම අල්ලගෙනාවත් ඉතින් මෙන්න කැට හොඳේ දැන් ඊටත් වඩා මේ තව ටික දවසකින් මෙන්න මෙහෙමත් හැට පුළුවන් හොඳේ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් කියලා නැවක් එහෙම ගිනිගත්තා ඒ ඇත්ත මොක දර ගිනිගන්න පෙවුණනේ පෙන්වන අපිත් නේද එවුනාට මේ ඒකේ ඒ කියන තරම් හානික රසායනික ද්‍රව්‍ය තිබිලා නෑ නිකන් එහෙම මෙහෙම ප්ලාස්ටික් කැට ටිකක් විතරයි තිබිලා තියෙන්නේ ඒවා මේ මාධ්‍ය මවපු කතානේ පුතා ආ ඔව් අර මේ නිකන් සෙලවෙන මනස වගේ කියලා කිව්වොත් ඒකත් ඉතින් පුදුම වෙන්න එපා හොඳේ මේක අර ඉන්දියානු සාගරයේ මැද්දේ අර අඹ ඇටයක් වගේ තියෙන අමුතු ඇටේනේ නේද දැන් ඊටත් වඩා මෙහෙම ඇහුනොත් ඒත් ඉතින් පුදුම වෙන්න එපා හොඳේ නඩු දාන්න සිංගප්පූරුව කියලා රටක් නෑ තිබුණත් නඩුදාන්ට බෑ නඩුදාන්ට උසාවියක් ඕනෙනි අධිකරණයක් ඕනෙනේ නේද එතකොට සිංගප්පූරුව තිබුණත් අධිකරණයක් නෑ අධිකරණයක් තිබුණත් නඩු නෑ නඩු තිබුණත් දාන්නේ නෑ කියලා නේද එහෙම ඇවුණුත් ඉතින් කලබලවෙන්ට එපා හොඳේ දැන් ඔය එක්ස්ප්‍රස් පල් නඩුව දැම්මද නැද්ද කියලා අද වෙනකං හොයාගන්ට නෑ හොඳේ නැව ගිලුනේ විස්සයි විසිය එකේ මැයි විස්ස තව දින දාහතරයි තියනෙ අවුරුදු දෙක සම්පූර්ණ වෙනවනම් සම්පූර්ණවෙන්ට ඒ නිසා සිංගප්පූර ඔහයාගත්තොත් අනේ අපිටත් කියන්ට කියලා මතක් කරනවා. දැන් මතක නේධර්මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක පාලකයා එකැන ජනතා නියෝජිතයෙන් හිටපු උත්තරීතර තැනදිකේපු කතාව එකට්ටිකක් මේ සිංගප්පූරු කතාවගෙන අපි කිව්ව දැන්නේද රටේ ජනතාව දෙකේ කොලේට දාලා කරපු කතාව මතකද ඒ කතාවට එදා මේ ජනතාවගේ චන්දයෙන් පත්වෙලා ගිය මැත්‍ය ඇමතිලා අත්පොලසන් දෙමින් ගාමින් හුරේදාපු හැටි මතකද නේද. චන්දේ කල්දාල නෑ. කල්දාන්ට චන්දයක් නෑ. දැනට මුදල් නෑ. ඒත් දැනට චන්දෙකුත් නෑ චන්දෙතියන්ට මුදල් නෑ මුදල් තිබුණත් චන්දෙ නෑ මතකදී කතාව නේද. විවාදිල්ුවේ චන්දෙ කල්දානවා කියලා. චන්දෙ කල්දාල නෑ කල්දාන්න චන්දයක් නෑ. දැනට මුදල් නෑ ඒ දැනට ඡන්දෙකුත් නැහැ. ඡන්දේ තියන්න මුදල් නැහැ. මුදල් තිබුණත් ඡන්දයක් නැහැ. දැන් එහෙම කිව්ව ජනපති රනිල් ජනතා චන්දයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ආපු කෙනෙක් නෙවෙයිනේ නේද? ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කළා පෙරදිලා gedara හිටපු කෙනෙක් නේද? එතකොට අර ඡන්දයෙන් පත් වෙලා ගිය අය සතුටු වෙච්චි hina වෙච්චි හැටි මතකද ඔබට නේද? මේක එහෙම විකෘති පාලකෙන් ඉන්න රටක්. නැත්තම් මේ වෙලාවේ මේ රට මේ රටේ ආර්ථිකයේ ශක්තිමත් කියලා කටක් ඇරලා මනුස්සයකුට කියන්ට පුළුවන්ද මොලේ යාන්තන් කඳුලක් කරතියෙන නේද. පළවෙනි එක ණයගන්නවා. දෙක ගත්තනය ගෙවන්ට බෑ කියලා කල්ඉල්ලෙනවා. තුන්වෙනියක රටේ ඇති දේපල විකුල්ලදානවා. එහෙව් රටක ආර්ථිකය ශක්තිමත් අලුත්ම ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන ක්‍රමේ මේක කියලා කවුරහරි කිවොත් ඉතින් අපි එක පිළිගමු නේද. දැන් ඔය ජාත්‍යන්තර ණය ප්‍රතිවිවහගත කරන වැඩේ තියෙනවා නේද. ඒකෙනුත් ඔය දවිපාර්ශය නයහිමියෝ ඉන්නවානේ ආං ඒගොල්ලෝ මේ මැයිවලදී දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නට කියලා කියලා තියෙනවා. එහෙම කරන්නේ නැත්තම් අපි දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නේ නැහැ කියලා කෙලින් කියන්න ඕනේ නේද? කෙලින් කිව්වොත් අරහෙන් හම්බෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ දවස්වල ඔය කරන්නේ හොරගල් අහුලන එක. දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන එක ගැන ඔය මැති ඇමතිලා කියන්නේ පරස්පර කතා. සත්ත පහකට විශ්වාස නැහැ. හොඳේ දේශීය ණය හිමියන් කවුද? ප්‍රධානතම කණ්ඩායම බැංකු ටික. බැංකු ස්වේච්ඡාවෙන් මේ ආණ්ඩුවට දීපු ණය ප්‍රතිව්‍යගත කරන්නට කැමතිේවි කියලා හිතන්ට පුළුවන්ද මොකද මේ බැංකෝල තියන්නේ බැංකුකරුවන්ගේ අම්ම අපගේ සල්ලි නෙවෙයිනි රටේ ජනතාවගේ මුදල් දැනටමත් ඔය වානිජ බැංකු හතක වත්කම් සොයා බලමින් ඉන්නවලු දැන් රට තියෙන්නේ මේ තරම් බරපතල අගාදයක ප්‍රපාතයක නැව ගිලුනත් බෑන්චූන් වගේ මහවුන්දල සතුටින් එක හරි ඒ අයට මොනවා දැනෙනවාද නේද මොකද මේ අය හොඳටම දන්නවා මොන තරම් විනාශයකට මේ රට අරන්ගියත් මහ උන්දල උඹලට දඩුවම් නැති රටක් මේක කියලා. හරිද දැන් මෙවර ඔය මහබැංකු වාර්තාවතියනවානේ ඒ මහබැංකු වාර්තාවෙන් කියනවා මේ රට ආසන්න වශයෙන් නොදේ සම්පූර්ණයෙන් නෙමේ ය ආසන්න වශයෙන් ප්‍රපාතයට වැටුනේ කාරණා දෙකක් නිසා කියලා. එකක් තමයි ගෝටාබේගේ බදු ප්‍රතිපත්තිය සහ කාබනික පෝර ජංජාලය. මේ තනි මිනිහෙක් ගත්ත තීන්දු. හර්ද හිටපු මැති ඇමතිලා බහන් නිලාගෙන ඒ මයිසර් මාරයිසර් නියමයිසර් කියලා අත්පොලසන් දුන්නා. අන්තිම රටට මොකද වුණේ රටේ ජනගහනයෙන් සියට හතලිහකට වැඩි පිරිසක් අධ්‍යාපනයට සහ සෞඛ්‍යයට තියෙන වියදම් කපාහරිමින් ඉන්නවා. විශ්වාස කරනවා දොබ අධ්‍යාපනයට සහ සෞඛ්‍යයට තියෙන වියදම් කපාහරිමින් ඉන්නවා. සොකැමැත්තෙන් ඒ ඇයි දන්නවාද කෑමට යන වියදම ඉහළ ගිහිල්ල. මේ තත්ත්වය කවුද පෙන්නල දෙන්නේ මේ පාර මහ බැංකු වාර්තාව හොඳේ පොඩි එවුන්ගෙන් සියට හතලිස්තුනකට වැඩියෙන් මන්ද පෝෂණයෙන් පෙළෙනවා. මෙවා තියෙන ඔය වාර්තාව ඇතුළ ඇතුළට යන්න. රටේ ජනගහනින් සියට හැටතුනක් කනවා නෙමෙයි ලෙව කනවා. ඒ අයට කැමති ආහාර කන්න ආදායම් නෑ. මේ සියල්ල මෙසේ තිබේදී ජනතාව දැන් බෙහෙතුත් නැති වෛද්‍යවරුණුත් නැති තැනකට පත්වෙලා දුක්විඳමින් ඉන්නවා. ගේදොර ඉඩගඩම් හෝ උකස් කරලා පෞද්ගලික රෝහල්වල සැත්කම් සඳහා යන තැනට රෝගීන් අසරණ වෙලා අතරමං වෙලා. කිසිදු න්‍යාමනයක් නැති පෞද්ගලික රෝහලුත් ජනතාව හිත්තුම් මතේ හෝරගෙන කනවා. මෙහෙව් රටේ සෞඛ්‍ය රටේ ඇතුළේ ඇති මාෆියාව තව තවත් හොරාකෑම දක්වා තල්ුවමින් තිබෙනවා. ඩොල සත දහනමයට ගන්ට පුළුවන් පෙත්ත ඩොල සත අසූ පහට ගන්නවා ඇයි ජරාව කොමිස්කන්ට ඕන නිසා හොඳේ දැන් ඒටික විතරක් ලිව්වේ තව ලියන්න මහා ගොන්නක් තියෙන. කොහොමනත් ඉතින් කමක් නෑ සතුටට කාරණාවකුත් තියෙනවන නේද චාල්ස් රජ්ජුරුවන්ට සුභානාගතයක් ඒ රාජාභිෂයකයට අපි වගේ බංකොල්ලොත් රටක ජනාධිපතිටත් ආරාධනා කිරීම වනත් ඉතින් නේද මේ ශ්‍රී ලාංකිකින්ට ලබාදුන්න ගෞරුවයක් කියලා අද ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා. ඩොල සත දහ නවේ ඖෂධය ඩොල සත අසූ පහකට වැඩිමිලක්දී ගන්න හදන සෞඛ්‍යමාත්‍යංශය ගැන පෙරටුකාමේ සමාජවාදී පක්ෂයේ අධ්‍යාපන ලේකම් පුබුතු ජාගොඩ විශේෂ හෙළිදරව්වක් කළා. මෙනිසා ඇමරිකානු ඩොල මිලියන එකයි දශම හයක් වැඩිපුර ගෙවන්න හදන බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක් කැල්ලත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීනු පිස්සු නටන එක තමයි කරමින් ඉන්නේ. සෞඛ්‍ය සේවය මේ තරම් විශාල අර්බුදයකට ලක් වෙලා තියෙද්දි ලංකාවේ රෝගී ජීවිත අවදානමට ලක් වෙලා ඉද්දි මිනිස්සු මැරෙද්දි ඒ මරණ ඇතුළෙනුත් සල්ලි කීයක් හරි හම්බ කරගන්නේ කොහොමද? ඒකෙන් ගසා කන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේ අය උත්සාහ කරමින් ඉන්නේ, මේ අය හිතමින් ඉන්නේ. අක්ෂී රෝගීන් සඳහා පාවිච්චි කරන ඇස් වලට දාන බෙහෙතක්, අයි ඩ්‍රොප් එකක්, ප්‍රෙඩ්නිසිලෝන් ඇසිටේට් අයි ඩ්‍රොප් එක. ඒක ලංකාවට ගෙන පෙන්නවා ඉන්දියානු සමාගමකින් එක රෝගියෙක් සම්පූර්ණයෙන් අන්ධය බවට පත් වෙලා තියෙන මේ බෙහෙත බෙහෙත දැම්මට පස්සේ වහාම මේ බෙහෙත රෝහල් වලින් ඉවත් කරන්න කියලා අක්ෂේ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය විසින් සියලුම රෝහල් වල අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට දැනුම් දීලා මේ ලිපිය යවලා. ඒතර බෙහෙත් ටික රෝහල් වලින් ඉවත් කරන්න කියලා මැයි මාසේ දෙවනිදා ලිපිය නිකුත් කරාට මේ රෝගීන්ට සංකූලතා ඇති වෙන්න පටන් ගත්තේ අප්‍රේල් මාසේ මුල ඉඳන්. මාසයකට පස්සේ තමයි රෝහල් වලින් ඖෂධය අයින් කරන්නේ. දැන් මේ මගේ අතේ තියෙනවා සෙෆියුරොක්සීම් සෝඩියම් සෝඩියම් කියන එන්නත ආනයනය කිරීම සඳහා ටෙන්ඩ කැඳවීම කරපු ඒ ඒ වාර්තා. මේ ටෙන්ඩ කැඳවීම් වාර්තාවට අනුව මේ සෙෆියුරොක්සීම් සෝඩියම් කියන ප්‍රකට ප්‍රතිජීවක ඖෂධය කුප්පි ලක්ෂ 25ක් ගෙන්වීම සඳහා තමයි ටෙන්ඩරේ ප්‍රධාන කරලා තියෙන්නේ. මේ ටෙන්ඩර් පිළිබඳ මේ තියෙන වාර්තාවට අනුව සමාගම් 6ක් මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. සමාගම් පහක විස්තර මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. සුවිස් පේරන්ටරස් කියන සමාගම ඔවුන් මේ එක කුප්පියක් සඳහා ඩොලර් 7.19ක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා ටෙන්ඩරේ. ඊළඟට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන ක්ලින්ටස් කියලා සමාගමක් ඔවුන් ඩොලර් 7.24කට මේ කුප්පියක් දෙන්නම් කියලා තියෙනවා. මේ ලේඛනයේ තියෙන විදිහට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඩොලර් 7.19ට ඖෂධය දෙන්නම් කියපු සමාගමත් අතහැරලා ඩොලර් 7.24ට 7.36ට 7.36 මාට දෙනවා කියන සමාගමත් අතහැරලා ඇරලා ඩොලර් 785 ගානේ එන්නත් කුප්පි ලක්ෂ 25ක් මිලට ගැනීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දෙන්න යන ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන් 1.6ක් වැඩිපුර වියදම් කරනවා මේ ටෙන්ඩරය හරහා. එතකොට මේක පිටිපස්සේ තියෙන වංචාව ඊටාම පැහැදිලි. අපි සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයාට කියනවා මේක පිළිබඳ තමන්ගේ පැහැදිලි කිරීම වහාම වහාම රටට ඇවිල්ලා කරන්න කියලා තමයි අපිට සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයාට කියන්න තියෙන්නේ. ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරණයේදී මෙරට බැංකුවලට සහ අනෙකුත් ආයතනවල මූල්‍ය ස්ථාවරත්වයට බලපෑම් වන කිසිදු පියවරක් ගන්නේ නැති බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සීමලාපිටිය පවසනවා. ලෙහන්න තියෙන මල්ල ඔබා බලන්න එපා කියලයි ඔහු ඉල්ලා සිටින්නේ. ETF එකට EPF එකට ගලපා ගැනීම නැද්ද? පැහැදිලිවම අපි කියලා තියෙනවා ණය ප්‍රතිභාගතකරණය තුළ මේ රටේ බැංකු පද්ධතිය වෙන්න පුළුවන් අනිකුත් ආයතන වෙන්න පුළුවන්. එහි මූල ස්ථාවරත්වයට කිසිදු බලපෑමක් ඇති වෙන පියවරකට අපි යන්නේ නැහැ කියලා. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. හැබැයි මේ සියලුම කරුණු මේ මාසය තුළ රජයේ සූදානමින් ඉන්නවා. මේ මාසය අවසන් වීමට පෙර මේ ප්‍රතිභාගතකරණය කියන කාරණාව පිළිබඳ සිතාම පුළුල් විග්‍රහයක් විස්තරයක් රජය ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් ඔබතුමාලා ඒ ගැන පොඩ්ඩක් ඉවසීමෙන් බලන්න. මොකද මේ IMF වැඩ සටහන ආපු දවසේ ඉඳලා මේ සැකමුසු ප්‍රශ්න හරියට තිබ්බනේ. ඉතින් දැක්කන් දැන් ආවට පස්සේ අපි සියලු දෙනා බලාපොරොත්තු වුණු බොහෝ දේ තුළ තියෙනවා හොඳ දේ බොහෝ තියෙනවා. ජනතාවට බරක් පැටවෙන හැම දේ පිළිබඳවම අපි ඉතා පුළුල් සාකච්ඡාවකින් තමයි තීරණයකට එන්නේ. ඒ නිසා IMF ගැන බලපු සැකයෙන්ම අනිද්දිහා බලන්න එපා. ඉතින් අපේ පැරණි කියමනක් තියෙනවානේ ලෙහන්න තියෙන මල්ල ඔබන්න එපා කියලා. ඉතින් අපි ඉතාම ඉක්මනින් මොකද කිසිම දෙයක් වහන්න හංගන්න අපිට අවශ්‍ය නැහැ. මේ සියලු කරුණු ජනතාව සමග විවෘත සාකච්ඡාවක යෙදিলা ඔවුන්ට පැහැදිලි කරන්න අපි සූදානම්. අපි සාධාරණ කාලයක් ගමු. මේ සමගින් උදෑසන පුවත් විකාශය අවසන් වෙනවා. ඔබට සුබ දවසක්.